Kumusta? Ako si Presi, taga Davao City, Philippines. Uh, uh, lima katuig, uh, five years ago, uh, ah, nianhi ko sa Bangkok para magtrabaho. Uh, ang among city is, ay among city is the best city sa Philippines. Uh, pero wala nako kabalo og unsa na ang nangahitabo didto karon kay dugay nako nga wala naka uli um, maayo ang akong kinabuhi dinhi sa Bangkok pero I am hoping nga makauli nako puhon kay ang akong pamilya naghulat nako